mayli harakat desam ketmaydi qarshimda mang sochini taraydi musiqam raqsiga o'ynaydi mana kunda bir ko'rmasa bo'lmaydi Sevvada chin dilda meni dildor Yanog'ida xoli labida bol boshidan tushmaydi hech ham ro'mol yagona yorimi ko'zi xumor o'zingni ham vassalam nosingga bormandi ko'zingga xumormandi boraman yoningga otlanib yagonam o'zingsan mali man ishqingda mastona sani yo'lingga parvona bo'llarim bo'ldi man devona sevmasang ham garchi yuradi xayolim sani sevaman o'zimdan ham tonib yonadi ko'zlari yorim mani bog'bonim mani gulzorim o'ynaki leyla leyla leylam kuyladim san uchun ataylab o'zing bir kulgusi beg'ubor to'y o'zingda ko'nglim bor sansiz tatimas bu xato las vegas sanila bu yurakim uradi tez sanga bu yurakim bo'lganda mubtalo sani nozlaring bir allambalo azonni ko'rmagan bahorim ishqingda mani yana ovvor qo'llaysan xonadonimga bir sarkora mal ishqingda mastona sani yo'lingga parvona bo'llarim bo'ldi man devona sevmasang ham garchi maylida